Girls, real talk, iniwan ko na nga kayo. Nangarap pa kayong Koreano. Oo. <laughs> Bakit? Sigurado din may butterfly. <laughs> Oo. Cem Bakit? Cemetery may bangkay. Oo. Isa puso ko, ikaw ang nakalala. <laughs> God gave me you to show me what's real. And there's more to life than just how I feel. And all that kang ipaglaban. Aha, ah, ah. Pero sa akin po, aanhin mo naman po yung kape na matapang kaya kang ipaglaban kung nanlalamig naman. Kape! Ah! Bagong taon na, madami na bago. Siyempre, siguro ako hindi na ako maghahabol sa taong hindi ako gusto. Kaya akala mo, ikaw pa rin sa 2020? Siyempre. Ikaw pa rin ang bibi ang bibi ko. Puro na lang pag lumingon ka, akin ka. Hindi ba pwedeng pag akin ka na, huwag ka nang lumingon sa iba? Akin Niloloko ka? Kuya, magtatanong lang po. Saan po yung direksyon papuntang City Hall? Ah, miss. Masensya ka na ha. Ah. Wala na kasi akong maalala sa direksyon eh. Wala kasi nang iniba niya ako. Nawala ng direksyon yung buhay ko eh. Para kang cactus. Kasi handa akong masaktan. Mayakap ka lang. pala ako ng earphones. Ito siya. Wireless siya. Mahal to. Pero alam mo kung ano yung mas mahal. Yung tuition mo. Tapos puro kalande, ha? ka sa mama mo. I can show you the world. Shining, shimmering, splendid. Tell me. Uy, si Aladdin nanonood. Si Aladdin jowa. Passport niya ba to? Opo. Ay, eh, bakit parang iba yung itsura niya dito? Masaya pa kasi ako niyan eh. Kami pa nun. Mahalagang paalala, ang aming mga jowa ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng kate. Ang ate nyo? Hmm? <laughs> Box. Bakit? Huwag mo nang kunin yung matataas. Bukod sa mahirap silang abutin, mahirap pa silang mahalin. Pagdating sa dulo, iiwan ka din. Buti pang sinasain. Nakabantayan. Hindi iniwan. Trivia time! Okay, so these are the list of electric distribution utilities in the Philippines. So in Manila, we have Meralco. In Batanes, we have Batanerco. And ikaw, Mahalco. Aircon? Hindi ko kailangan. Love life ko pa lang ang lamig-lamig na baby, baby, baby. Come baby. walang pag-asa! Ah! Buksan na natin. In 3, 2... Ayaw niya na sa'yo! Di ka na mahal! Ginawa... Anong pinagkakalit mong patay na patay ako sa'yo? Bakit? Totoo naman ah! Hindi totoo yan! Dahil ng totoo, ikaw ang dahilan kung bakit buhay pa ako. Anong sa'yo? Sorry, hindi ako Koreana. Alam ko. Eh, bakit nag-ano niya sa'yo ka? Kasi, anyang sa'yo na ang lahat. Maligo ka. Ano nang pupunta? Wala, naligo lang, alis na. Di ba pwede na initan lang? O eh, bakit nakabihis ka pa? Gabi na. Siyempre, nagbihis. Alam mo, magubad ako dito. Tulungan mo yung kapatid mo dyan. Di naman kasi porket di ka na-reply, hindi ka na mahalaga. Mahalay mo, Kausap niya yung mas importante pa sa'yo. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin. Ngunit ay... Ano pala yaw mo? Sa bahay namin, sir. Hindi! Kay Secretary Dilima. Junel lang, sir. Junel. Kunwari, tawagin ka yung Secretary Dilima. Sabi niya, Junel, hoy! Ganon? Hindi, sir. Ano? Junel! Tara, isa tayo! Ha? Ah, sige, pupunta. Sa bahay. Gagawin natin dun. Naman, Kain tayo. Hindi, joke lang. Papakilala kita kay ng mama at papa. Mat ka ba? Bakit? Kasi sa tagal kong nag-solve, mali pala na minahal kita. Few moments later. Akala ko ikaw ay akin. Totoo sa aking paningin. Ngunit ang ika'y akapin Naglalaho sa dele Sa akin, talagang maraming nagbago Simula nung ako'y nag nagmahal, na saktan gumanda Eh ikaw, nagmahal, na saktan pumogi Saan ganda? Ay, oy, nagpagupit ka? Oo Ay, sayang! Ako nga, sinayang eh, nagreklamo hindi ginawa. Alam mo, kung may problema ka sa akin, huwag mo na akong problema dahil may sarili akong problema. May sarili ka rin problema at saka ayoko naman problema dahil pareho tayong may problema kaya Huwag ka naman problema dahil ayoko ng problema. Ang haba na ng buhok ko. Gusto ko na magpagupit. Hanggang dito. Bagay kaya tayo? Unang araw pa na Ano ang tawag sa street food na mabilis? Ano? Eddie. Quick, quick! Pedro, sabihan mo nga yung kano. Yung bag niya, oh, bukas, baka may mahulog. Hey, you, man! Bag is tomorrow. Cow is falling. kayo ni Gerald, friend. friends na kayo ni Gerald talaga? Oo. Hindi kayo magiging ex? Hindi. Hindi ako mabibiktima. Dahil... <laughs> ata ako. Kasi pagtayo ko, sa'yo uwi eh, yung mundo ko. <laughs> Kuya, kuya, ikaw ba si Akina? Akina. Akina bukasan ko. Grabe yung ulan. Ang lakas ng tama ko sa'yo. Oh. Bakit kita iyakan? Eh, kaya naman ito palitan. Nakakakaba. Kung hindi mo gusto yung mga TikTok ko, eh di ako na lang gustuin mo. Yamamuchi! So ayun guys, meron akong pabango at sabi nila matapang daw yung amoy neto. Matapang! Matapang ka pa eh, side chick ka lang naman. Huwag ka na maghintay ng tugtog. Natamad ako mag-edit. Ano gusto mo sabihin kay mama mo, kay mami mo? Mami, mahal na mahal din kita. Inay, bakit ka umiiyak? Sabihin mo sa akin. Ah. Dahil nakakaiyak po. Dapto, ulang gigiro sa masama. Ako na lang baril mo kahit wala naman ang ginagawa ko pa din yung masama eh. Kailan pa kinanta ni Mariah Carey ang Himala? Eh, Tagalog yan. May kinanta po siya nun. Na Himala? Opo. Himala. O sige, paano yung Himala ni Mariah Carey? I'm gonna take a little time. Himala! Chills when I heart in hell. Single ka ba? Ah, hindi na ngayon kung sasagutin mo ako. Oh! Tayo Ano ba yan? Puro cellphone na lang lagi hawak mo. O bakit? Ano lang ikaw? Ihaw eh, ka na ng iba. Pero di ko kaya. Kung sa Manila, may Meralco. Sa Tarlac, may Taralco. <laughs> Siyempre, ikaw, mahal ko. Boom! Brown out! Ano ba? Sa inyo po yung cellphone? Hindi po sa driver po namin. Eh, ano pong cellphone yan? Ano po, eh, nilubo po. Kailangan mo rin ng desserts. Hmm. Ano ba yung klase ng dessert? Yung parang ang sweet mo sa akin at minsan ang sweet mo rin sa iba. Pero teka lang, my... Hi, Crash! Pag nahulog ka sa iba, sana mapalian ka. Baka... Kuya Grab, saan na po kayo? Ah, sige po, papick up na lang po doon kung saan niya po iniwan. Pero di ko... Huwag ka naiyak! Ako nga iniwan, hindi umiyak eh. Oh, bakit ba kailangan ba? Hi, ngayon po mag re shout out. Ay, shout out. Route shout. Shout out. Shout out. Rawshat. out. Shower out. Shout out. Shout out. Shower out. Shout shout.